эзэндээ бас ирсэн байна. Одоо бидний хөтлөгчөө үлээжээ. Мөгийн маань ирчлээ. Сэрэцхано Эрхэм сигнал татгтаа эрхэм хүндэд точ та бүхэндээ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Дотны нөхөр тийм ээ. Аа дөлгөн бид мавшин байх эрхтэй хэрэгтэй гэдэг. Энэ нэрнээс авахгүй даа их гоё өвөрмөц нэг нэг яриад алах ташил гэдэг нөгөө уран бүтээлчдэгдэж шүү дээ. Алах ташил их гоё тийм уран зориг өгдөг гэдэг. Үнэхээр уран зориг өгдөг шүү. Уран зориг өгөхөөс гадна илүү ирчүүж өгдөг. бүтээсэн дээр маш их баяр хүргье гэж хэлмээр бүтээр амжилт баяр хүргэе. Тэгээд номын цагаан хоёрыг ихэрч байна. Би болохоор төсөөх хоёрыг хэн зам ихтэй ихлэсэн тайлбарлана. За за би хэлээ. Гоо энэ навшин гэдэг үгийг ихлээр хүмүүс амир хурцаар хэлж аваад эхтэй нэг өгөөсөх гэдэг байгаа ч юм уу. Эсвэл одоо эмгэгтэйчүүд бүгд амир хүчрэг болоод ирчүүдийг одоо янз бүр болгох тийм утга бол ерөөсөө огт байхгүй. За энэ гүйлсчих юм, даарчих юм, ядарчих юм. Ингээд ингээд. За. Бос. Пока.